пожелает всем привет сейчас хочу записать пробную пробную тему я сейчас в у меня разработки А, на 11 минут. А это не тот вариант какой-то. Пишите в комментах свои комментарии.